दबंग थ्री में हुई इस बड़े एक्टर की एंट्री बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म दबंग थ्री की शूटिंग अब तक शुरू नहीं हुई है लेकिन दर्शकों के बीच इस फिल्म के बारे में चर्चा शुरू हो गई है अब दबंग थ्री को लेकर एक नई खबर सामने आई है कि फिल्म में बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता की भी एंट्री हो गई है जी हाँ सलमान खान के साथ रेस थ्री में काम कर चुके बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल इस फिल्म से जुड़ गए हैं एक बार फिर से सलमान खान और बॉबी देओल की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिल सकती है आपको बता दें कि सलमान और बॉबी की दोस्ती सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पारिवारिक भी है